醉在你温柔的怀中，你的激情燃烧我的生命，你让我在黑夜。 我心中彩虹，你的柔情绽放万花丛中，你是我三生世上的约定，你的歌声让我进入梦境，让我陶醉在你。温 心中无人能替代，只要我喜欢。 一片空白。